Welcome back to my YouTube channel so guys आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला आपको लाइट फोटो एडिटिंग तो इस फोटो एडिटिंग सीखने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको लाइट ओपन करना है उसके बाद लाइट के टूल पर जाना है लाइट के टूल पर जाने के बाद आपको जो एक्सपोजर है उसको इंक्रीज़ कर लेना है एंड कंट्रास्ट को भी इंक्रीज़ करना है हाई को माइनस करना है और सैडो को भी इंक्रीज़ कर लेना है वाइटनेस को कम करना है ब्लैकनेस को भी इंक्रीज़ कर लेना है Thank you.